yang paling layak dicintai dalam hidup kita itu pertama Allah, kedua Nabi, ketiga orang tua, keempat adalah pasa, pasangan dan keluarga kita kurata ayun. Kalau yang belum punya minimal tiga dulu lah. Allah, Nabi dan orang tua. Itu urutan, ini bukan acak, urutan. Jadi kayaknya nggak fair kalau kita cinta banget sama orang tua kita, tapi ke Allah Rasulnya tuh kayak nggak ada greget-gregetnya, biasa-biasa aja giliran nama Allah disebutin biasa aja, nggak ada rasa wajilat kulubuhum. Nah ini kayak nggak fair menurut saya. Belajar deh, pelan-pelan dibangun itu. Takjub sama Allah, ingat betapa baiknya Allah sama kita. Takjub sama Nabi, ingat betapa baiknya Nabi sama kita.